हेलो जी फ्रेंड्स आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस होटल में हम लोग रुके हैं बहुत अच्छा होटल था वेदर भी अच्छा है सब अच्छा है सब सब लोग खुश हैं खुश भी हैं और लेकिन आखिरी दिन है आज तो कैसे खुश हो सकते हैं आए थे तो बहुत खुश थे चार दिन की ट्रिप के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं और वेदर बहुत अच्छा है हमें बहुत पसंद आया वेदर और अभी कैलवन भाई हम हमारे साथ हैं और कैलवन भाई हमें एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे और मैं पूरा आपको एयरपोर्ट के रास्ता और जाने का सारा कुछ दिखाऊंगा कैसा है अच्छा है मुझे तो बहुत पसंद आया यहाँ पे रहना और खाना पीना बहुत अच्छा था सब वेदर भी बहुत अच्छा है न्यूयॉर्क में तो बहुत सर्दी है यहाँ पे बहुत अच्छा है और मैं देखता हूँ अभी इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है Thank you. Thank you. मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद ज्यादा तुमसे कम Been